Что ж, всем привет! В данном видео немного поговорим по биржу Binance и про то, как на ней торговать, а именно обсудим P2P торговлю или P2P торговлю, то есть от персоны к персоне, от человека к человеку. Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется зайти на биржу Binance, зарегистрироваться, пройти верификацию аккаунта по документам, то есть потребуется отправить а, паспортные данные, подтвердить свой номер телефона, свою электронную почту, а также а, свой адрес проживания. А после всего этого, после того, как вам а, подтвердят ваш аккаунт, вам потребуется уже создать двухфакторную аутентификацию через SMS на телефоне, либо же через Google Аутентификатор. Далее можем уже начинать торговлю, либо покупать криптовалюту через P2P, либо же на бирже ее покупать, можно также выводить с других своих кошельков криптовалюту э, на биржу, а также можно майнить на Binance. У Binance есть свой пул, ссылочку здесь сверху я закреплю в описании. И вы сможете ознакомиться с тем, как майнить на пул Binance. Что ж, перейдем к дальнейшим действиям. А, на Binance есть кошелек, переходим вот в раздел кошелек справа. Здесь, кстати, вот вверху можно выбрать валюту. А, я выбрал именно рубль в правом верхнем углу и язык. Я выбрал русский. Что ж, мы переходим в кошелек, нажимаем обзор кошелька. А, перешли в кошелек и здесь у нас различные кошельки. То есть здесь основной аккаунт, а, здесь отображаются в основном аккаунте а уже приобретенные либо намайненные вами криптовалюты, то есть рубли, ваши деньги и так далее. А вверху будет отображаться баланс. У меня он скрыт. Здесь кросс-маржа и так далее. Здесь можете посмотреть, ознакомиться, поставить на паузу. Также есть э, маржинальный аккаунт. Можете им воспользоваться. Можно взять, погасить, торговать, перевод, ну, я им не пользуюсь. Есть фьючерсный аккаунт, а здесь у нас различные фьючерсы, у меня его в основном нет, я им не пользуюсь. P2P аккаунт, это именно тот аккаунт, которым будем рассматривать для торговли. Pool аккаунт, это аккаунт, на который мы можем а, майнить, к примеру. Здесь можно, например, наманить эфирок, либо биткоинов и так далее. А монеты манятся на SHA-256 алгоритме, либо на Dagger Hashimoto традиционные опционы и так далее. Мы будем рассматривать P2P аккаунт, поэтому переходим в него. Что нам надо для начала э, для P2P аккаунта? Нам нужно со своего основного аккаунта, либо пул аккаунта, сделать перевод на P2P аккаунт для торговли. Как это делается? Э, здесь можно купить, продать и перевод. Делаем перевод. Перевод мы будем делать из спотовый кошелек на P2P кошелек. Что мы будем переводить? Э, мы будем переводить эфириум. Э, я нажимаю максимум и нажимаю перевод. Перейти к торговле. Если лишнего перевели, то можно было проделать все в обратном порядке. Что мы будем делать? Мы будем, к примеру, сейчас продавать. Я прочитал, ну, читаете, естественно, здесь все, что уведомление рисках подтвердить. Э, я буду продавать, выбираю продажу. А, выбираю, что я буду продавать. Здесь продавать можно USDT, BTC, а, BSDT, BNB, эфир, а, да рубли. А также, что у нас здесь есть? Здесь есть торговля и есть конвертация открою в новой вкладке конвертацию. Если у вас, к примеру, вы вывели на биржу Binance USDT либо еще что-то, вы можете, а, к примеру, перевести, например, какой-нибудь э, Dogecoin, какой-то там представлен на бирже, любую криптовалюту, перевести в ту криптовалюту, которая торгуется на P2P аккаунте. Просто выбираете, из какой криптовалюты, в какую переводите, подтверждаете и все. Так, мы на P2P аккаунте, я буду менять эфир, выбираю эфир, продать и выбираю, что мне надо. Здесь у нас есть а, фиат, выбираю валюту, которая мне нужна, у меня это рубль, и выбираю, к примеру, здесь можно выбрать все способы оплаты, ну, я выберу Сбер. Сбербанк. Все, здесь мы можем смотреть что нам и чего предлагает на обмен. А сколько доступно, ну, в правой колоночке можем смотреть, а по какой здесь вот цена, по какой цене нам предлагается. А здесь у нас а, сколько доступно и лимит от скольки до скольки. Здесь с 30 тысяч до 115 а, тысяч рублей. Ну, у меня, конечно, только нет. 10 от 5, 10, 4 800, а, ищем подходящий нам обменник, подходящего нам человека. Вот от 1000 рублей здесь нам предлагают перевод а по вот такому курсу 143 тысячи с копейками. И нажимаем продать, продать. А, выбираю все, выбираю Сбербанк, нажимаю продать и осуществляется продажа. А, заказ успешно размещен. А теперь мы ждем, когда к нам придут э, наши денежки. Э, можно ориентироваться по СМС, но проще, конечно, зайти в приложение Сбербанка и уже ориентироваться напрямую по нему. Нам предлагают э, подождать максимум 14 минут для того, чтобы продавец точнее покупатель нашей криптовалюты перевел нам. Ну что ж, денежки а, нам пришли, что нам остается сделать дальше? Пока вам не поступили деньги на счет, э, ничего не делаем, ничего не подтверждаем. После того, как вы увидели у себя в Сбербанке пополнение, нажимаем «Подтвердить перевод». Нажали «Подтвердить перевод», да, я подтверждаю, нажимаем «Подтвердить». Поскольку у меня двухфакторная аутентификация сделана через Google аккаунт, э, а, мне надо еще ввести данные. Ввожу. Все, перевод подтвержден, ордер завершен. Вот так вот достаточно простым способом можно вывести себе а, денежку через P2P аккаунт или P2P, а, как его еще называют, на свой Сбербанк, Тинькофф или куда вам это будет удобно. Никаких проблем с этим не возникает. А, обычно продавец переводит деньги через 2-3 минуты, но Сбербанк, э, так скажем, а, подтупливает очень жестко, причем вообще жестко, и когда вы ждете себе а, подобный перевод, то я советую вам а, дома включить у себя Wi-Fi и в э, Сбербанк заходить через Wi-Fi. Потому что Сбербанк э, на момент переводов э, денег, к примеру, от других пользователей, от которых вы никогда ничего не получали и которых у вас э, нет в контактах сотового телефона, а Сбербанк контролирует все ваши контакты, то есть вы предоставляете ему доступ к контактам, либо он вам не дает пользоваться приложением адекватно. Если он не видит этого человека у вас в контактах, не видит этого человека у вас там а, где-то в переводах, и вы от него не получаете постоянно какие-то суммы, а Сбербанк а, блокирует вам приложение на некоторое время, ну это буквально может доходить до 5 минут. И чтобы он не блокировал вам приложение, чтобы оно не блокировалось, как оно блокируется, у вас просто нет поступающего сигнала от интернета, пока у вас запущено приложение Сбербанка. И Сбербанк выдает вам ошибку об отсутствии интернета. Поэтому, а, чтобы а, намного эффективнее использовать приложение Сбербанка и получить а, данные вовремя и не ждать лишние несколько минут, надо пользоваться Wi-Fi. К сожалению, Сбербанк пока доверия а к людям, которые первый раз вам переводят деньги, не испытывает. Так что имейте это в виду. А так, всем спасибо за внимание, всем пока.